उसकी गली में है ढली कितनी ही मेरी देखे कभी वो जो मुझे खुशबू महकने लगी मैंने तरी के सौ जाके उसे ना कुछ बोल पाए बैठ रहे हम रात भर हो बोना कल जो मिले वो राहों में तो मैं उसे रोक लूं उसके दिल में क्या है छिपा एक बार मैं पूछ लूं पर अब वहां वो रहती नहीं है मैंने सुना जा चुकी है खाली पड़ा है ये शहर हाँ, हाँ मैं फिर भी जाता हूँ सब दोहराता हूँ शायद मिले कुछ खबर हाँ हो वो हो रथ है दिल में मेरे कैसे बताऊं से मैं तो नहीं कह सका कोई बता दे उसे कोई बता दे उसे